nombre es María José Hernández Sánchez, tengo 22 años, soy de la cooperativa Marcelino Méndez, tengo el cargo de secretaria. Mi, mi sueño es alcanzar cuando cosechemos, comprarme un terreno para vivir con mi familia y mi hija este, y retomar mis nuevas, mis nuevas clases porque quiero ser una guía turística para ayudar a mi cooperativa y mi comunidad y, seguir apoyando a mis compañeras, que sigamos siempre trabajando en lo que es el cultivo de pargo lunarejo y conchas negras, ya que estamos, lo sentimos alegre al ver esos peces cómo van creciendo y se miran perfectamente bien bonitos, ya que no, antes no lo teníamos eso y ahora tenemos que aprovechar esos beneficios que vienen a nuestra comunidad. Y ahora me siento alegre y cambiada porque la María José que era antes no es la misma de hoy. Antes era bien tímida, no me gustaba participar. Y mientras que ahora soy interactiva y me gusta participar, relacionarme con, con gente y me gusta trabajar también. Y me siento agradecida con la Unión Europea que nos ha estado apoyando y que siempre le pedimos que nos siga apoyando a las cooperativas del Golfo de Fonseca.